me ten als die Welt am Ende war. Alles schien verloren, da ist mitten in der Nacht Gottes Sohn geboren dein Licht.